Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan eh, Kali ini saya ingin berbagi tentang AM dan PM Mungkin teman-teman gak asing lagi ya Melihat dua huruf ini Atau sudah banyak mengetahui Dan biasanya kita akan menjumpai di Menuju waktu atau jam Di kita akan bahas Oke, ini contohnya ya Langsung bisa saya kasih contoh misalnya jam 10 lewat 10 AM jadi apa ini maksudnya artinya adalah ini jam 10 lewat 10 pagi jadi misalnya kita ada undangan sama teman kita kita buat jam 10 AM artinya kita bertemu teman kita jam 10 lewat 10 pagi kalau di Indonesia itu menggunakan format 24 jam ya jadi biasanya kita lebih familiar mendengar, mendengar kata pukul jadi misalnya ada jam 10 10 PM berarti kalau di Indonesia itu menggunakan pukul 22.00 tapi di sini ada jam 10 10 malam jadi PM itu pada umumnya digunakan di negara Inggris maupun Eropa kenapa? di Indonesia itu menggunakan format 12 jam eh, di Indonesia menggunakan format 20, eh, 24 jam jadi jamnya dari jam 00 jam 1 jam 2 jam 3 sampai jam 24 uh, eh, jam 24 atau jam uh, pukul 23.59 di Eropa sendiri atau di Inggris uh, atau di Amerika itu menggunakan format 12 jam jadi dibagi sesuai dengan 12 jam oke okay. Jadi apa yang dimaksud dengan atau kepanjangan dari AM dan PM? Jadi AM itu AM itu sendiri adalah singkatan dari anti meridian ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya before noon atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sebelum siang hari. Jadi hitungannya adalah dari jam 12.30 malam sampai dengan jam 11.59 siang hari. Jadi teman-teman kalau ini eh, lebih mudah mengingatnya adalah menggunakan format 12 jam. Jadi hitungannya dari 12 tengah malam 00 itu sampai jam 11.59 siang hari, tengah hari ya, itu menggunakan AM. Nah, sementara PM itu sendiri adalah singkat dari post meridian atau bahasa Inggrisnya adalah afternoon atau bahasa Indonesia-nya setelah siang hari. Jadi ini saling menyambut. Kalau misalnya AM itu sebelum 11.59 siang hari, begitu menunjukkan pukul jam 12.00 siang hari itu sudah PM ya itu akan menunjukkan sampai dengan 11.59 malam atau kalau bahasa uh, di Indonesia nya pukul 23.59 malam jadi itu teman-teman uh, ini hal sepele ya tapi kadang kita hasilnya fatal kadang kita lupa melihat uh, jam ya Eh, ada yang sering menunggu, uh, menggunakan format Indonesia atau lebih familiar kita mendengar apa menggunakan kata pukul tapi ada juga menggunakan format <clears throat> Eropa atau Amerika ya seperti ini ada jam 12.00 atau jam 10 kalau jam 10 pasti pasti kita masih ingat masih connect atau bisa juga ada orang yang salah penulisan dia ingin pengen ketemu jam 10 malam dia gunakan jam 10.00 AM itu salah uh, bisa miskomunikasi uh, yang benar adalah jam 10.00 PM jadi ini hal sepele tapi fatal jadi dari sini kita menambah pengetahuan ya jadi tujuan saya ada buat video ini adalah untuk menambah pengetahuan teman-teman karena kita sering melihat AM dan PM jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kedepannya kita lebih teliti lagi untuk penuh, atau mem, uh, melihat uh, tentang jam ini jadi kita sudah tahu apalagi di luar negeri itu pada umumnya menggunakan format 12 jam atau banyak digunakan oleh negara Eropa AM dan PM kalau Indonesia kita lebih familiar pukul yaitu dari 00 sampai jam 2, pukul 23.59 nah, itu di Indonesia oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.